lah sakit sungguh nak nama sore ni kak Lagu manulah cukup nak buat ikhtiar ya? Bomo dok lagi sepita gido Nyakit angin tak boleh sungguh nak sepita Nampaknya kita kena pisau lah juga kutuk bomo kapo Aku rela lah juga main teriak ini Aku nak pergi tanya orang tiga orang ni Aku rasa tahulah juga orang tu Hei orang ni ni Dapat dia uh, eh, Cik adik-adik Nak ayat buana Selalu kena putih no Bija kerja yo Jangan tegah Nggak sama Okey tiga orang okay. Eh. Ha Di mana lah Juga dengar Okey panah Kepulit tegi Amo ah, rasa Nak main tegi lah Juga hari ni Siapa dia sangkit ya? Eh? Amo ah, sendiri Ah, uh, Bija Okey ni Hari ni Habis kena lupa dah. Pak bro. Dia nak dia sakit nak meter lagi. Ah, boleh lah. Aku juga tak apa. Macam dia kata kuat mak gue tu jatuh butuh. Gila lah ya ni. Boleh kau tu butuh lu berubah ambo. Ambo ni kat seksa sungguh lah. Tidur tak juga sungguh lah ambo ni kak. Meteri ya? Main, meteri eh? lah. Main mana? Sini selalu lah. Molek lah juga. Main sini selalu. Haa. Ah, kau boleh kita ni mudah tak patah boleh main. Asal ada orang padat. <laughs> Siapa dia jadi minu? Amo minu. Lupa. Lupa dia. Ya? Aku go. Ha, <laughs> ada. Ha, ready budak-budak kita nyuci. Ada. Kita pergi. kan le la dewe pada guru ada guru ada rokok sangat hey menteri minta rokok sabuk dia dah lah pahit mulut menteri ke ni darah buat sungguh sikit aku tak boleh Nah, dekat kau suruh nak betul Hei, teri Bos gak royo, malu kok gini Ada aku sekolah lagu ni Sekolah juga Atas tipak dia togek Kalau dia tu janda Boleh kita nikah dua Aku tak nanti lagu ni ya Tujuh kita lah Penuhnya Hehehe aku suka nak lupa aku suka lupa aku suka nak lupa aku suka aku suka nak lupa lah juga baik aku lah juga orang dikelakkan tetapi Siapa dia lah juga mari pagi hari gelap lima puluh belah tajam naja. Seperti denuk menanti kelawat seperti sulu bermain ke angin. Kalau gajo, gajo mana? Kalau sekretar, sekretar mana? Kalau ni, ni mana lagi tak balas? Tak tahu kerajaan singgung sehari ni. Adalah. Mau kena aku nak tanya mu ni siapa dia ni? Raya apa yang pada kerja aku? Eh, mu kenal aku nak tanya pada kerja kamu ni siapa mu dari depan aku ni? Hmm, ya nyo bengong saya tidak aku kako momu ni. Oi, ya, tering wei. Ya. Eh, wei. Ya. Orang kata aku oh ayo, apa? Wei lu. Kau tahu dia bayar nama wayo. Janganlah goyak penyakit ni, penyakit ke dia. Hmm, tak penyakit mana boleh goyak. Dia tak nampak gelis penyakit ni kak. Hmm, kita nak pergi ke tanah sutra, kita nak ke tindak. Oh, ah, beratlah aku tu. Jadi yang mau nak tanya lo juga. Tubuh pada tergelar kan hari ni. Siapa lah juga. Kalau raja-raja mana. Kalau jin-jin aprik mana. Coba cerita, coba gaya Siapa ni kita nak hamba ni? Adik, aku nak ayat diri aku seorang ni. Aku bukan jin, bukan iblis, buka setan, buka jemalan, buka hatu. Dah buka hatu pun nak duduk godoh atas tipak uh, ah, kacik Robi ni kau ni. Siapa dia hatu ke apa? Muna gapo dia? Royak mari. Tutup dah awak nawi. Ada buih ke buih hari ni? Royak nak gapo? Kalau kereta-kereta gapo nak? Kalau motor-motor gapo nak? Kalau lori-lori trailer ke kereta ampi ke bak ekspres mara ke? Royak mari. Aku nak royak kamu. Aku tak sih bagai kena eh ni. Aku tak sih bagai kena eh. Muna gapo dia? Telah ya? Aku dah setelah ya. Aku nak makan darah manusia. Darah manusia. Kalau boleh darah tu, aku melepas kubah di balas surga. Aku nak makan lah juga. Royak darah siapa? Darah siapa meroyak? Royak, woy. Royak. Royak. Aku nak makan lah juga. Nak makan selalu je boleh. Darah beliau. Oh, royak, hey, royak, hey. royak, hey. royak, hey. royak. Lu dia memang. Royak, hey, royak, hey. royak, royak, royak, royak, royak, royak, royak, Ha, raya nak kena aku dia. Aku nak makan ni. Aku nak makan. Aku nak makan lah juga. Hmm, sulih selalu darah sama. Gua dia. Gua dia. Gua dia saing dia kata. Berat lah mak. Gua dia. Dia nak makan. Dah kau pesan mak. Aduh lah. Aduh lah. lah. Aduh lah. Main mula lah. Main mula lah. Kalau aku tu nampak kena main mula ngerti ni. Tak sekolah sebenarnya. Tak sekolah sebenarnya. Saya kecil sebab besar nak makan aku. Nak sabuk dia. Guano biyo jadi pelik ke lupa. Mangga mau pisau sikit. Pula polis dia kalau ada jam melulu sedang kala. Pula pulih habis budak kanak kecil besar tu muda. Dari atas bala dua bala. Jangan bat semua ku badi pulau seroka. Ya. Tak pemulik lagi. Batu ku jatuh pun jatuh sapa. Panas tak kena angin tak tiup. Ku sekali dengan ku cilai. Jangan buat. Mami ah, yang risau. Panas pedih. Ya. Ya. Ya. Hmm. Khabar ke tak? Tak khabar. Siapa dia dah hama ni tak khabar? Tak, aku tak kenal siapa dia. Siapa dia hama ni? Kau tu mana? Kau tu mana? Siapa dia hama ni? Tak kenal. Kalau kena, amo ala klik aje, tobak hamba wi duit puluh ria hamba beri beri. Kenal kau dah amo Oh, mu nak wi sengati kau sangat duit. Ha, tu dia teman semula. Main mula lah, weh main mula lah mangkuk kanda ke. Eh. Ha, ha, ha. Sebab saya, sama kanda semua. Ha, kita main semula. Kita main semula. Kita berubah Cik Robi. Dia orang sakit ada apa-apa lagi. Kita pun tutup hidup ke lepas. Kita gerak dia. Ha, kita gerak dia. Ha, ha, gerak dia. Ha. Raya oi, kalau di mana? Di mana? Sete mana? Kuo mana? Wei, wei, wei. He, he, he. Uang bakal nilo, siapa dia? Dia kalau tak raya, tak tahu penyakit. Kalau binti ada ini, raya. Penyakit apa? He. Ambo ni, ha. Oh, ya malu nak no, oh, raya. Tadi malu kita nak melepas kubah di balas rokok. Bukan kata kita ni anak no galak don. Kalau kita nak melepas kubah, menyakit, minyak risau, tidur tak nego. Ha, siapa dia? Godol dah sipak. Kacik Robin tu ya. Oh, tak khabar lagi dia sang ini apa panah di kepala ni. Mai aku bubak pula. Hmm, pundut dia mak mau jugo ke tu. Kau yang lagi. Hei, amo royak kau ni. Hong royak nak tahu menyakit. Nyakit gapo? Kua mana? Iblis mana? Syaitan mana? Orang ingat satu benda. Siapa dia? Orang gila kau orang ingat kau orang. Siapa dia? Tu yang eh, sebelah kiri. Siapa dia sebelah kiri? Aku dok kane hai. Ah memang dok kane. Tu eh hak nama wak ya tu. Ashmarodana. Balik mana Maya? Balik mana Maya? Biar royak diri dia dia mau terti sebab dia gani dia minat orang itu orang itu royak dia tak dengar. Aku boleh royak dia. Apa yo ni? Hmm, lagu mana? Nanti kak cik Robi. Orang ingat sungguh nak dia. Kita huduh ni. Uduh tak habis. Uduh seorang tinong gerai juga. Aduh, aduh aku tak rani lagi orang kata nak kata gitu kat aku. Itu, dia nak kita boleh, cik adik dan cik wabai boleh. Lepas tu, dengan satu isalak. Gapo dia orang tak pehe? Satu isalak. Orang tak kata isalak suka orang. Kata lah kau nak. Orang kata isyarat. Oh tu lah ya, salak dengan isalak minyak dengan minyak petelah ya. Isarak gapo bayar. Kamu rela juga hari ni. Rela sungguh hari ni. Isarak gapo bayar gini kalau dia mau nak nikah kita boleh sebab kita sai uh, ha, sama ni macam keluarga kita dah dan darah kita kita kena duduk sekali tidur sekali belaka kalau masuk cik lobby ke cik lobby sore jadi pak orang kita tidur jujur gitu lagu mana kau kalau jamin tu kita nak dia mau nikah lusa tak apa orang malu teh hmm, Malu lagu mana, no, kita tak cakap nak no, tidur tanah muka. Oh, kita saya macam keluarga sendiri. Boleh juga Tapi kena carilah pelan plastik tu cek dek ni Malu kat orangnya teh Ada tak apa Benda tu kita boleh hejah belakang Ada lah Ada saya Ada Lama ni ya? Hmm, tak ada pasal tu belah lah Jadi dia setuju ada saya I'm sorry